hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे पास है और वो प्रोग्राम क्या है आइए आपको दिखाता हूं जैसा कि देख सकते हैं ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज किया ये स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर डेटा टाइप के लिए यूज होता है और यहाँ पर स्टूडेंट नाम का ये बना लिया हमने और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखा गया एक बार इसको चलाते हैं देखते क्या होता है ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसको बनाया है स्टोर कराने के लिए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो एक बार इसको बिल्ड पे चल के कंपाइल करवाते तो यहां से ये कंपाइल करवाएंगे कंपाइल करवाते वक्त ही मैं इसको सेव करूंगा अभी तो इसको सेव भी नहीं किया मैंने तो यहाँ पर एस के नाम से इसको सेव करता हूँ डॉट सी लगा देते हैं ये हमने कर दिया अब यहां से इसको रन करवाते हैं तो रन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है आप पढ़ सकते हैं inter information of students roll number one first name तो रोल नंबर वन जिनका है उनका नाम है महेश महेश ठीक है एंटर किया अब यहां से कह रहा है महेश के मार्क्स एंटर कीजिए तो आउट ऑफ हंड्रेड यहां पे सिक्सटी मार्क्स मिले ठीक है अब कह रहा है रोल नंबर टू किन का है तो रोल नंबर टू है सुरेश का तो यहां सुरेश लिखा हमने एंटर किया सुरेश का मार्क्स एंटर कीजिए तो ये सुरेश के मार्क्स को हमने एंटर किया रोल नंबर थ्री किन का है गौरव का है यहाँ पे गौरव का नाम एंटर किया फिर यहाँ पे मार्क्स एंटर किया फिर एंटर करेंगे तो ये देखिए रोल नंबर फोर भी आ रहा है एक बार फिर से आप इस कोड को देख लीजिए ये कहां तक आपको लेके जाना है यहां पे देखिए ये फाइव तक चला है और यहाँ पर फर्स्ट नेम 50 यहां पे साइज 50 दिया गया मतलब चाहे तो जितना बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पे साइज 5 रखा गया है तो ये तो चलिए एक बार और यहाँ पे नेम ऐड करवाते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूं युवराज एक और नाम लिख दिया युवराज और एंटर किया यहाँ पे इनका मार्क्स ऐड करेंगे फिर यहां पर एक और नाम हिना लिखता हूं और यहां पर इनका मार्क्स आएगा तो ये मार्क्स भी हमने दे दिए तो ये देख सकते हैं कि रोल नंबर वन जिनका नाम महेश है उनका 60 मार्क्स है और ये सुरेश जो है इनका पूरा डिटेल इस तरीके से करके आया हुआ है ठीक है